様本当の名は何というジュゲムジュゲム五行のすり切れカイジャリ水魚の水魚松雲台松フライ松クーネルところに住むところ油工事のブラ工事パイポパイポパイポの修理が修輪岩のグーリン台グーリン台のポンポコピーポンポコナーの超救命の超介キング殿私の名もュゲムジュゲム五行のすり切れジャリ水魚の水魚松フライ松フライ松クーネルところに住むところ油工事ブラ工事パイポパイポの修理が修輪岩のグーリン